No dobra, to jest nasze pierwsze wyjście. Zaraz zobaczymy, co Hawana nam tutaj może zaoferować nocą. Jest godzina w pół do pierwszej w nocy. To jest nasz pierwszy dzień, także trzymajcie kciuki za dobre wyjście. you from You? from Polonia. <laughs> here? My friend Cuba. Cero voy para Llego a para y Pum, pum, sian, To zaczynamy wyprawę. W pięć osób. Dobra, mamy to. To tak się tak świeci. Si, si. Dobra, będzie reggaeton. No. Jedziemy sobie wzdłuż wody. Sprawdzamy też nowego kotka tutaj od mikrofonu. Halo! Jesteśmy na głównym placu na Hawanie. Jak to jest być operatorem e, Wiktora Borsuka? Ciekawa bardzo praca, ogromne pieniądze, kariera, ścieżka rozwoju. <laughs> ja oferuję dużą ogromną ścieżkę rozwoju. Patrzcie jakie ładne auto tutaj można znaleźć. No i przepięknie. Jesteśmy na głównym placu na Kubie. Za mną widzicie pomnik Jose Martina, ojca niepodległości Kuby. Z Kubą miałem tyle wspólnego, co Teatro Kubano w Warszawie i w Krakowie, a teraz zobaczcie, gdzie wylądowałem. I oni nie są z Kuby. Nie, nie. Kubańczycy wyglądają inaczej. Kuba. <laughs> Za mną widzicie Kapitol, który jest zrobiony na wzór tego w Rzymie, ale również tego w Waszyngtonie. To tam teraz urzęduje prezydent. Żebyście zdawali sobie sprawę, jak gigantyczny jest to budynek, podejdziemy trochę bliżej i stanę na schodach widziałem, jest tutaj taśma. Ale nie udało mi się, no zobaczcie. Taki to jest budyneczek. Tak, z takich automatów korzystałem jeszcze jako dziecko. Pamiętam, że kupowało się kartę albo na cwaniaka dzwoniło się pod 0800. Najbardziej udane zajęcie, że można było za darmo zadzwonić z takiego automatu. Darmowa edukacja to coś, co właśnie charakteryzuje Kubę. Tak jak widzicie, szkoła to bardzo ważny element życia młodych Kubańczyków. Mają mundurki, które są bardzo czyste, schludne, wyprane. To jest y, tak naprawdę zaszczyt znaleźć się tutaj w szkole. Atmosfera jest jak na każdym polskim podwórku szkolnym. Przyjemna, radosna. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jeden dzień w Hawanie. To się nazywa porządna taksówka. Muszę wam pokazać jak e, wygląda moja furka na dzisiaj. To akurat mój ulubiony kolor i na podstawie właśnie kolor wybrałem dzisiejszą taksówkę na naszą podróż. Widzicie, że to jest e, kolor szczerości i uczciwości. Także mam nadzieję, że taki sam okaże się nasz taksówkarz. Hawana, kiedyś e, kolonia hiszpańska, widać to, zobaczcie. Dzisiaj to kubańska stolica. nie oszukujmy się, teraz zobaczycie prawdziwą atrakcję turystyczną, ale ona i tak robi wrażenie. Widzicie za mną te trzy piękne autka? Te auta są zadbane. Ci właściciele tych aut to elita. Tutaj właściwie nikogo nie stać na takie auto. To już wygląda troszeczkę jak w Portugalii. Tak, powiedziałbym, że bardzo podobnie jest jak w Portugalii albo Hiszpanii. No Hiszpania to bardziej zbliżone, prawda? No to jednak wszystkie korzenie biorą się z Hiszpanii, bo to była, jak wiecie, jedna z kolonii hiszpańskiej, która produkowała głównie białe złoto, czyli cukier z trzciny cukrowej. A patrzcie jakie zabawy mają dzieciaki. Bawią się słomką, która tutaj płynie sobie w strumieniu. To właśnie tutaj znajduje się pokój Hemingwaya, bo właśnie jednym z tych pokoi napisał powieść Stary Człowiek i Morze. I to właśnie lubię w tych Kubańczykach. Nawet jak ciężko pracują, żeby zarobić, to są przy tym tak sympatyczni, że aż szkoda się nie podzielić, no. Hawana to miejsce, które wygląda zupełnie jak z amerykańskiego filmu. Nie bójmy się powiedzieć, że to jest trochę tak, jak jakbyśmy znaleźli się po prostu na planie filmowym. Każda uliczka ma swój urok, każde miejsce ma swój urok. Jest tutaj ogromna historia, która powoduje, że tu się aż chce wracać. Jeden z moich operatorów już powiedział, że zamierza przeprowadzić się na Kubę na stałe. Za 45 minut będą pierwsze strzały z armat. Przyspieszamy, chodźcie, vamos, vamos. Dobra, przyspieszamy, bo już jesteśmy w ostatniej chwili. Zaraz właśnie zamykali bramkę za nami, także mam nadzieję, że zdążymy. <laughs> To już zakończenie tutaj show na twierdzy El Morro, która znajduje się na liście dziedzictwa UNESCO. Uczucia związane z samym wybuchem i oklaskami to jedna z najfajniejszych rzeczy, które trzeba zrobić. Oh, my friend, Polonia. Suscribuchen bolsu su Suscribuchen.